Bueno, ahora ya sabemos cómo formar un ambiente para grupos. Contamos con una mesa, Biblias para compartir, una atención de calidad, un espacio confortable y, si es posible, música cristiana para animarnos. En todo lo que necesiten, cuentan con nosotros. ¡Hasta la próxima!